sindio Lakini nyinyi nyinyi hamukai kama mko na njaa. Aya, sinime sinimesikia ule ule jamaa wetu wa hapa mes, mes iko wapi? Kuna mes eh? Kuna mes eh? iko mbali. Yaani mnataka tumalizanie hapa? <laughs> Hapana. Sasa unajua lazima lazima tuwe na taratibu kidogo, si namna hiyo? Lazima tuwe na kampango, si ndio? Sasa nitamwambia nani huyu huyu jamaa anaitwa si mnamjua huyu MCA Haya, mnataka tupange na nani? Hapana, hapana, Brayo mtamuua hapa. Sasa wacha tufanye hivi, sawa sawa, wewe Brayo, sawa sawa. Uki, ukifika shuleni pale, nitatuma askari wangu, watakuletea shilingi elfu mia tatu ya hawa comrades wa kule eh? lakini mimi sitaki nisikia ati kulikuwa na fujo. Mnasikia? Mimi nitakosana na nyinyi kama kutakuwa na fujo. Tunataka watu wa amani, si namna hiyo? Na mkuwe na watu wa mpango, si namna hiyo? Sawa sawa, mambo iwekwe pale kwa mes, kila mtu achangamke, si namna hiyo? Tunaelewana eh? Na kama kuna jamaa alikuwa na bib afanye vile anajua hawa. Basi watu wa hapa, mimi nataka niwashukuru sana.